就刚开始做的时候，一开始就会觉得，哎，这不可能的代级啊，根本做不到啊。然后做了之后才发现，其实我可以做到。哎。BFC 表挑战呢，可以大让孩子可以学习到一个很完整的一个训练模式，从思考到执行，到呃找社会资源，所以他们就可以透过这个流程记录他们的学习跟他们的。 想法，因为一开始他们在影片看到，大部分都是不可置信。他们想说，我觉得我们一定办不到。去试过之后，他们会这样，会去想到说，原来我们可以做一点不一样的事情。他们真的有感受到，他们做这件事是让别人有感受的。 孩子们透过一次一次的诉说，他们会更清楚自己想要做的是什么。幼稚园以下的小孩都会觉得他们什么都敢去试，可是为什么到了小学之后，好像变得会有点局限？所以我反而会很鼓励，就是还没有带 D F 的老师，就是给他们一个。 就是引燃点，我觉得他们就会烧得很旺盛。我觉得最重要的一件就是，他一定会让孩子有所不同，在这个过程里面，孩子能够透过这一呃 D F C 的这一套呃这一套系统来学习到带得走的能力，面对未来带得走的能力，跨出那个框框，可以先带他们去最高的地方看下来，世界就会不一样。 能力方面成长，什么能力？解决问题的能力。什么叫解决问题的能力？就是有解决问题的能力啊！发现了问题，然后想办法把它解决。